gospođo, se voziti domašica, nudimo ovaj, besplatnu besplatno ovaj, na građane Sarajeva, da dođu sebi dok se voze. Evo vodi domašica. Možete vi voditi? Da, pa meni vodu, pa vidi, vidi da... O evo gospodin, gospodin, evo vodi. Hvala vam puno. Hvala vama što ste gostovali u tramvaju. Evo, gospođice, gospođice molim vas, evo vode preko mašica sa svim, svim novim ovim putnicima. Izvolite, vode preko mašica. Dragi putnici, dobrodošli u umjetnički tramvaj mivala Tranzicion. Gdje smo sada upravo, da kažemo za kameru? Princ Polmuz, Latinska čuprija, znači Istorijsko mjesto, jel da? Da počnem jedan istorijski performans. Zove se totalitarni fatalizam. Pazite gdje stajete. Pazite da se ne okliznete. Nemojte da mirite! Nemojte da se naginjete. Možete pasti preko ivice. Dobro gledajte kuda hodate. Nemojte se kretati ispod streha. Mogu vam snijeg, ledenice i fasada pasti na glavu. Kradu se oluci. Može neko istresati stolnjak. Iz stolnjaka može s mrvama ispasti nož. Zariti vam se u meko ili tvrdo tkivo. Gledajte ispred sebe. Kradu se poklopci. Mogli biste upasti u šah Pazite gdje stajete. Zaobiđite mrve iz stolnjaka. Možete ograjsati. Možete sve. Ostanite u svojim domovima. Ne izlazite iz svojih domova. Zrak je zagađen. Velika je koncentracija ugljen dioksida u zraku. Zatvarajte prozore. Ne dozvolite da vam fura ispod prozora. Postavite dekice, peškir ili neku drugu adekvatnu tkaninu. Spriječite promahu. Izbjegavajte promahu. Čuvajte se promahe. Navlačite debele vunene čarape i nosite papuče. Možete navući nogu Možete sve. Ne izlazite iz svojih domova. Ako izađete, postoji velika mogućnost da vam ih opljačkaju. Bez krajnje nužde nemojte napuštati stanove. Opljačka će vam stan. Ne izlazite iz svojih domova mokre kose. Mogu vam se usta okrenuti. Možete dobiti upalu mozga. Možete sve. Kada idete u kupovinu, rasitnite novac. Nemojte nositi sa sobom krupne novčanice. Ne dajte nikom krupne novčanice da vam ih rasite. Prevarit će vas. Poteće vam pare. Prije izlaska iz prodavnice prebrojite robu i uporedite broj artikala na računu. Kradu na kasama. Kradu na kasama. Kradu na kasama. Ni slučajno se vrući ledene vode napiti. Može vas presjeći sve može. Najstrože je zabranjeno po mraku smeće bacati i nokte rezati. Nokte ne rezati kada padne mrak. Niti po mraku smeće bacati. Ulični kriminali u porastu. Zaobilazite mračne prolazi i napuštene parkove. Nasilje je u porastu. Silovanja su u porastu. Izbjegavajte zadržavanje na sumnjivim mjestima. Prijavite sve sumnjive i nepoznate osobe. Ne zadržavajte se u mračnim haustorima. Vodite računa. Plaćajte račune. Vodite računa o tome da li redovno plaćate račune. Mogu vam isključiti gaz. Mogu vam isključiti struju. Evo nas kod Sebilja. Doviđenja prijatno. Nastavljamo. Ima ništa da valja. E. Vodite računa o tome da plaćate račune. Može vam se desiti da vam dođu uplijeniti pokućstvo. Sve može. Kada izlazite iz svojih domova, ne nosite skupocije nakit na sebi ni do grenapa. Postoji opasnost da vam ga otrgnu s vrata i nanesu lakše tjelesne povrede. Nemojte nositi sa sobom u torbi ili torbici velike količine novca i stvari od vrijednosti. Torbu ili torbicu uvijek imati na oku. Torbu ili torbicu ni slučajno ne spuštati na pod zbog na fake. Pazite šta govorite. Nemojte nikoga imenovati. Nemojte se nikome zamiriti. Mogu vas sačekati. Mogu vam se osvetiti. Možete nastradati. Sve možete. Možete se rugati penzionerima koji rovije po kontejnerima, nezaposlenim, otpuštenim radnicima, štrajkačima, protestnim skupovima svih vrsta i razloga, sve možete. Možete nastradati od krupnih zvijeri, zato zazirite od organizovanog kriminala. Poštujte ubice jer vas mogu ubiti. Poštujte nasilnike jer vam mogu fizički nauditi. Vama i vašim najdražim. Čuvajte se moćnika sumnjive prošlosti povezani sa podzemljem. Poštujte ratne profitere. Čuvajte se nasilnika koji nastoje oprati novac i legalizati prljave radnje i pronevjere. Čuvajte se ratnih zločinaca i ratnih profitera koji žive među vama. O njima i njihovoj imovini ne govorite javno. Ni slučajno i ne pominjite pamet u glavu i jezik za zube. Čutanje je zlato. Pazite šta govorite, nemojte biti bezobrazni. Nemoj nešto glupo izvaliti pred svima. Nemoj se provaliti. Pazite gdje parkirate vaš privatni automobil. Mogu vam ga ukrasti. Možete ostati bez vašeg automobila, sve možete. Mogu ga prodati u dijelovima. Mogu vas kontaktirati da ga otkupite. Možete ga otkupiti za određenu svotu, sve možete. Zaključajte, osigurajte i opremite vaš automobil dodatnim bravama i alarmima. Uhvatite vode prije ponoći. Uhvatite vode prije ponoći. Voda nestaje poslije ponoći. Infrastruktura nije sanirana nekoliko decenija. Možete ostati bez kapi vode u kući nakon ponoći. Sve možete. Donirana vozila, kupljena vozila gradskog saobraćaja nisu sanirana nekoliko decenija. Gumbe su dotrajale. Kompletna vozila su dotrajala. Predstavljaju opasnost u saobraćaju. Zatvarajte prozore u gradskom prevozu, niste se u čamcu rodili. Čuvajte se promahe. Kada prelazite ulicu, pogledajte lijevo i desno. Može vas pregaziti nesavjesni vozač. Sve može. Ne napuštajte stanove, zatvorite prozore, čuvajte se promahe. Provodite vrijeme sa svojim kućnim ljubimcima i prijateljima uz televizijski program. Tražite svoj televizijski kanal. Redovno dezinfikujte daljinski upravljač. Na njemu ima najviše bakterija. Ne puštajte djecu da se igraju s drugom djecom iz zgrade. Mogu ograjisati. Dajte im da gledaju jeftine crtane filmove i da igraju video igre. Kupite im mobilne telefone, ne vjerujte nepoznatim osobama. Ne pričajte s nepoznatim licima. Ne jedite masno. Ne konzumirajte robu koja je istekao rok trajanja. Provjerite rok trajanja na svim proizvodima. Može doći do trovanja. Sve može. Može sve. Sve je moguće. Mogućnosti su neograničene. Pazite na zastarjelu tehnologiju. Na tehnologiju iz prošlog stoljeća. Na tehnologiju iz prošlog vijeka. Može doći do kvara. Može doći do eksplozije. Sve može, sve je moguće. Pazite na zastarjelu ideologiju, na ideologiju iz prošlog stoljeća i srednjeg vijeka. Pogledajte da li joj je istekao rok trajanja. Može doći do masovnog trovanja. Sve može. Pazite na tranziciju. Pazite kako se prestrojavate. Da li ste u lijevoj traci, da li ste u desnoj traci pratite ekonomiju, pratite ekonomska kretanja i berzu. Da li vas Srbi lijevi dlan, da li vas Srbi desni dlan. Ne izlazite iz svojih domova prije nego što provjerite horoskop. Ne napuštajte svoje domove. Osigurajte svoj dom blindiranim vratima. Ugradite alarm. Ahaha. Ahaha. Oho vam se, ohoho. O, vam o! Govorite tiho, tiho iza leđa. Ne talasajte. Gledajte svoja posla. Gledajte svoja posla. Budite mudri. Budite pametni jezik za zube. Čutanje je zlato. Ne izlajavajte se. Budite lojalni. Gledajte svoja posla. Budite mudri. Budite pametni, budite lojalni, ne budite gojazni. Pazite na ishranu, držite liniju, držite do sebe. U naprednom svijetu ljudi drže liniju. U naprednom svijetu ljudi drže do sebe. U naprednom svijetu ljudi drže dijetu. Dijetalni režim. Dijetalni režim. Stegnite kajševe. Istrpite na dolazeća poskupljenja za pokoljenja koja dolaze. Budite patriote, strpljen, spašen, budite skromni, budite zahvalni, budite zadovoljni, Kucite od drvo, u drvo se pravilno kuca od ozdu, samo nek ne puca, samo nek ne puca. Glasajte putem SMS-a za narodne pjevače i pjevaljke. Uplatite listić, igrajte loto, ne planirajte, Niko ne zna šta sutra donosi. Uplatite listić, ne budite pasivni. Budite pasivno agresivni. Nemojte sjediti. Nemojte samo sjediti na hladnom betonu. Čuvajte jajnike. Družite se preko društvenih mreža na internetu. Oglasite se Twitterom. Gledajte svoja posla. Ako nemate posla, ne sjedite besposleni na hladnom betonu. Prehladit ćete se. Ako nemate svoje živote, ne očajavajte, bavite se slobodno tuđim životima. Ne budite pasivni, budite pasivno agresivni. Sve može, sve je moguće. Ovo je zemlja mogućnosti, ovo je vrijeme mogućnosti. Mogućnosti su neograničene. Sretan vam 6. april, dragi moji sugrađani.